はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今ロハンがえー、えー、えー、って言ってあの起きたので、はい、でも今日は何の撮影ですかバンロハンがはい喋り始めました <laughs> すいません失礼します 願いします。おはようございます。おはようさん。ラハンさん、おはようさん。おはよう。ラハンさん、おはようさん。おはようのぎはおはようのぎシャアなし。シャアなしでやってくれたのありがとう。 Every day. No. 何それ？何それ？ <laughs> <laughs> あ、違う。 <laughs> 好きやな。ダメだ。 마마 아빠 아빠 아빠 아빠 했어 아빠 네? 아아아 진격 끝나게 진다 아 진격 아 진격 끝나게 아! 아! 아아아 아, めんなさいああへそのごめはダメへそのごめ <laughs> へそのごめは助けたーいやいちいいロハニロハアッパアッパ ああだから「ママ」そう、うん何シャイニーおしこしたおしこあ言ってあげますみんなにおアッパアッパ이게누구야마마마엄마 로안 아빠 엄마 엄마 야 쿠치밖에 맞아 쿠치밖에 났네 엄마 <laughs> 네. 와 엄마 엄마 엄마 네. 와! 대박 대박. 와! 뚜. 아, 루안이 무비 무비 무비 무비 무비 무비. 아! 아! 이티 이티. 와! 물렁 물렁 물렁. 엄마. 아! 이 녀석이. 高値高さ高値高さ高値高さあんまあぱはい、こんな感じでロハンが最近こう喋ろうとするようになりました今はこうちょっとママとかパパ的なことを言ってるんですけどこれからねもっと増えていくと思うと嬉しいですねはいはい はいこんな感じのああ